¿Quién? ¿El no? El no. va a morir el no, eh. Ok. What Bueno, su torre se les va a caer, todo. ¡Ay, hay hurones! ¿Qué? Ok. There go my rewards. Ay, no puede ser, me bloque su planta. Aguanta, aguanta, ahí voy. No, no, no, no. Pero el scoop tiene reconecto. Ah, no, no, no, ¿qué haces? No, no, no. Uy, お前はもう死んでいる何 nice. Voy a... Puto la, putos lajosos de mierda. Lajososo. Ah, What? ¡Lol! se muere! No, ya no se murió. Ah. Ya déjalo, déjalo, déjalo. A few moments later. Ah, ¿tú sabías que te puedes salvar de eso? Corre, dude. Dude. Tell him. <laughs> Yep. What's up, fuckers? ¿Qué fue lo eso de verdad? Se muere. ¡Órale! Pesadilla. Es malo, es malo. Es <laughs> malo. No, la segunda es Tiki, no. Que chuchín, soy, soy main chuchín. me. muere, me déjalo, déjalo! déjalo ¡Oh! <laughs> ¿Te llegaste a la explosión de la de esta madre? Si se le pega la segunda sticky, ya no Ya déjalo, déjalo, déjalo. Qué malo. Me mataron, güey. ¡Oh, sí le he ido, pues! Ya, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, Uy, no, no me voy a morir. ¡Qué malo! <laughs> Ah, ya se murió. Tengo 10 de... Es una juego el León y ya los nada como el Brawl. Drago. <laughs> Iba bien, pero pues, hoy no. Mira, el, el CD France tuvo 3, 3 kills, 8 deaths y 6 assists. Y tiene 250 juegos jugados con no. What the fuck? Sí, ¿para qué la ha pasado? 100 <laughs> juegos con Ayla, dude. What? Qué malo. You know what? I don't give a shit. A ver. The Way of the Jesus. ya. Compré el bundle de chucho a la verga. No manches. Las chanclas del güey. a ver, ¿qué compiría cómica con tu mina? Así cabrón y que sea el mejor que va a tener siempre, va a tener... ¡Ay, mira mi moto! Va a tener siempre free updates. se va a tener, van a andar agregando characters, van a agregar eventos, van a agregar muchísimas cosas. Lo van a hacer casi casi Overwatch. O sea, van a, darle muchísimo soporte. Oye, ¿viste que a los de Riesgo Rey nos regalaron un, cupón? Sí. Ya caducó. Ah, ¿Neta? Sí. ¿De el juego este? De... sí. Deadbolt. No ma... Caducaba el 8 de mayo. No ma, otro no malo, se muere. Güey, se me fue. Ah, no ma... No puede ser que mi snipe no se había activado, entonces ya piqué por accidente. Ya se muere ya. Buenas noches. Ok, ya. Ah, no, la Todo pasivo. ¿La cómo se dice? La torre, tiro aguas, eh. Voy por Pierce. Aguas, aguas, aguas, aguas, aguas, aguas, Beers. Ahorita que puedas ayúdame con el solo, ¿verdad? ¿no? Pero estoy acá defendiendo. Sí, sí. Ya clear acá abajo, vamos por el solar boss. Ok, vamos. Sí. Vamos Tú dale. Tú dale. <laughs> mi error. La regla general es quien tiene menos health lo agarra. No mames. ¿Qué? No manches. Ni siquiera me deja agarrar mi bichito Neta. What the fuck? es el body <laughs> es cierto. No mames. Yo. Wipeout. Qué buen bull. Aguase por el Smiles. Órale. Y pushamos. Aquí a mi torre. Vamos por el. Vamos por el. Se muere, se muere. No puede ser. La... ¡Oh! ¿Es ta. Uy, nice, nice, nice, nice, nice. No te mientes, no te mientes, igual. ¿O sí? Tengo vida. ¡No! ¡Tomo! Le disparé y no le maté. Tengo pillos. No fallé ni estúpidos. ¿Ya te moriste? Más o menos. ¿Dónde estás, dónde Híjole, ya lo vi. No mames, voy a hacer ver si puedo. Lo logré. No tenía nada de vida Ahí voy, voy, voy. voy. Meet me, my love. Ramona, ¿Qué le di? ¿Se muere? Ah, pues, se muere. Ah, puta, se muere. Esto, si hubiese hecho esto... Va a hacer teleport, porque qué tal que viene allá atrás. Ah, no manches. Tomo. Sí, sorry, no te puedo asistir. voy. Ya, ya, ya, tú a quitar. Voy a defender abajo. Van a tirar la torre pronto. Perfecto, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, ya, vámonos, vámonos, vámonos. No muere. No Tá na mão do vento para cá, o vento do francês. Mano, mano, mano, mano, mano. Tosa, segui, tosa, segui, tosa, segui. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, Olá! Meu Deus. Oh. GG. GG. Ah. Eso fue una Qué buena, buena match. Qué brutal. Buena. What the fuck. Estuvo brutal. Qué buen estreno para las, las chanclas estas.